増えまして、はい、やります。で、次から、あの、本番だと思って歌っていきます。今日、まず、えっ、ー、と、世界の終わりの歌。今は空は灰色で鳥たちが姿を消してしばらくなるけど あの頃は青い空の下僕たち妹うまく笑えちさはずさ今は海は真っ黒でヘドロの香りが街まで押し寄せるけど あの頃は青い海を見て遠い明日を夢見てたはずさ世界が終わりを告げたぜ相変わらずこの街は騒がしいけど世界が終わりを告げたぜ ありふれた日々のため息の間に今は今でも大したことはなく面倒はごめんだと いつもと同じ言葉の挨拶を交わして君は先を急いでいったね 世界が終わりを告げたぜ相変わらずこの街は騒がしいけど世界が終わりを告げたぜありふれた日々のため息の間に裏通りに吹く風は夕食の香りを乗せて ねえ顔するのはもうよせよウィッシュララゲゲルイキララウエイエ相変わらずのニュースが聞こえてくる相変わらずお前は忙しい そうで相変わらずの俺がいる今夜に紛れて眠るだけだから今夜に紛れて眠るだけだから今夜に はい。今ちょっとね、途中間違えたんで、もう一回やります。嘘です。はい。